wabarakatuh Halo teman-teman, saya Fatih Shitya Ingin mengajak teman-teman untuk menunaikan zakat, infak dan juga sedekah Melalui NU Care Lazisnu yang mantap Yuk zakat dan sedekah sekarang Lazisnu mantap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh رب صل على الرسول لمحمد سر العلا يا رب صل على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين للغر خاتما أولا والأنبياء والمرسلين للغر خاتما أولا يا ربي نور قلبي افتح لنا بدرسنا كراءات تردنا وافتح لنا paham guys tidur para sahabat bahwa posisi di salah satu pemukiman masih sebagai orang dewasa Aduh, more.